ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਚ ਕਮਲਾ ਨੀ ਨੀ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਬਿਨਾ ਨੀ ਗੱਲ ਖੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਬਿੱਲੋ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਟੇ ਲਈਆਂ ਨੇ the